Uste dugulako, ja denbora esente pasa dela e, gazaren sarraski... Zela, bai sartu... Eta ikusita bai Israelar estatua, bai e, estatu batuak, e, Europar batasuna eta bestelako estatuak ez dutela beraiei dagozkien ardurak hartzen, e, uste dugu beste pauso bat emateko garaia dela, eta alde batetik enpresei, HGM bezalako multinazionalei, eskatzen diegu kasu honetan e, Israeli eh, eskatu diezaiola e, amaiera emateko gazaren sarraski berri honi eta bestalde baita ere eskatu e, H&M Israelen eta zehazki e, palestinar lur okupatuetan dituen e, denda guztiak itxi die itxi dezala. Espresei ardura eskatzeaz gain eskaintzen diogu jendeari, ba aukera ba parte hartzeko e, Israelekiko BDS, boikote, desinbertsio eta zigorre Kampainan e, ikustalazteko beraiek ere zehoz zer egin dezaketela gazaren sarraski berri hau e, gelditzeko. Bueno, esan beharra dago baita ere, hemen e, jarri baino lehen e, egin dugula e, bertako langileekin edo enkargatuarekin eta ez dugu arazorik eh, aurre ikusten, eh, egiten ari garen agustiz eh, legala da, badakigu ze eskubide ditugun eta horretaz gain ba jendea bueno orokorrean positiboa da, segiatu gara irudi amable bate edo atxegin bat ematen gure ustetan ba, hogei persona baino gutxiago izan da, guk eskubidea genukan hor, hor egoteko, bere hiek zioten ezet, eh, baina bueno, e, bueno, identifikazioen ustean eh, eskatu digute ba, berten bera utzken ezan e, konzentrazioa. Queríamos hacer un llamamiento Eh, a la sociedad civil vasca, que es un llamamiento que viene de la sociedad civil palestina y es la adhesión a la campaña BDS, boicot, desinversiones y sanciones, Es un llamamiento desde hace años que promulga la sociedad civil palestina para que, hagamos boicot a todo lo que esté relacionado con el Estado sionista de Israel, bien sea tema cultural, deportivo o económico. Queremos eh, hacer ese llamamiento porque creemos que es importante y que se, eh, se consiguen cosas y simplemente decir eso. El que quiera puede mirar en internet, es fácil, pone BDS y ahí está toda la información, se puede firmar y se puede hacer todo tipo de adhesiones y sobre todo concienciar a la gente de que eh, Palestina hoy por hoy es eh, una apartheid y hay que luchar contra ello.